Thank you. Assalamualaikum, saya Zul dari MPB Workshop Ramai yang tak tahu yang Ninja 250cc ni Sebenarnya boleh upgrade sampai 350cc Ah ha, Nak tahu cara dia, jom Ok, yang sedia maklum kita tahu Ninja 250 Dia punya stroke 41.2 Lepas tu border 62 Ah ha, Ni untuk 250cc kita yang nak buat block upgrade bore 68mm lepas tu stroke kita naik kepada 49 maknanya pakai crank ninja 300 lah ha. lepas tu valve standard dia punya valve 21.5 untuk intake lepas tu 19 untuk exhaust kita convert valve kepada intake 24 exhaust 22 Okay ini hit Ninja 250 yang dah kita buat valve seat patu dengan upgrade valve daripada saiz 21.5 untuk intake kepada 24 lepas tu exhaust 19 kita upgrade ke 22. Okey ni contoh ah. Ha. Ini valve standard uh, intake Okey, kita tengok sini. Lepas tu yang ni untuk intake yang kita dah tukar 24. Untuk exhaust okey. Ini Lepas kita upgrade ke 22 Okey. já. Okay, ni piston untuk Ninja 250 68mm nya dia tak ada dome nya eh. kalau tak compression memang naik sampai 12 ke 13 lah. yang ni kita dapat dalam 11.4 atau 11.6 okey untuk naikkan dia punya sisi dia lepas tukar blok kita tukar juga crank dia Ini crank ninja 250 kita tukar kepada crank ninja 300 ah dia beza dekat berat berat dengan stroke dia pendek dalam 7.2 mm ah kalau ninja 41.2 yang ni 49 mm stroke dia. Okey, dah tahu dia punya spek dia. Okey, nanti kita tunggu lepas pasang baru kita tengok naik dyno dapatkan berapa horsepower, berapa ini torque speed, engine pecah ke? Ha, itu belakang cerita lah. Ha, nanti kita tunggu lah. Ha.